en la ciudad de Quije. Sí, Alex. una rica cena. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama, papi? ¿Cómo se llama el sitio? ¿Dónde? Mollemojo. Ah, estamos en Mollemojo, Quije, Sucre, y Acucho. Y los músicos están cenando para que toquen toda la noche. Exactamente. Ah, Uli, buenas noches. Buenas noches está cenando con esto, el jalapaico. <laughs> sí, más Maestro Uli está cenando. ¿Y ¿Cuál es su nombre de usted? Chaucito de Sucre. Chaucito de Sucre. Hoy día nos va a deleitar con sus canciones, ¿verdad? Está cenando, bueno, para trabajar, ¿no? Vamos a madrugar 4 de la mañana. ¿A dónde se van? A traer toro. Ah, ¿hasta dónde? a las alturas de Quije. ¿Cómo se llama? Genio. No, corral. Es, corral. Corral. Chacha. chacha. <laughs> ya. Entendido. Chacha. Mm, corral. Señal pata. Señal, jerajata. <laughs> Pero van a traer los bravos o no bravos, güey. Ah, yo bravos. Un grupo de bravos ahí, ahí. ¿A pie nomás traerán o a caballo? Tienen que alimentarse. No, acá Ah, ya, aquí es puro. Está bien, amor. Esto es similar a corrida, mañana. Ah, su, está. Todo a pie. los charladores están cenando para que se vayan. Cuatro de la mañana. Ya, gacho. Ya que más o menos, más o ta ta ta nyo aku cai kosong kita ta suat aka hai suat ani ani ngasan ani está bien más hombre representa coche este buen número no va la caeta caeta na ganda chican ne messi tocha te gran pata ah vamos messi tocha ah oh ah Ay, mira. ¿Ah? ¿Ya? más o menos, es ¿eh? de Ah, pita, vamos. Tan tío? Me lo como, mi no? Esa pirueta es mala. <laughs> vamos a echar su agüita de, San Marcos, ¿no? En nombre del finado, que descanse paz, Hipólito Cabana y Rosa oman Dios sea, Dios con cacho. Mira, acá veo rocotito. <laughs> Acá veo rocotito, mira. <laughs> Ah, ¿Dónde nos vamos? ¿A la selva? A la selva, pues. Eso es encanto. Acá, mira, está Allá. <laughs> Allá van a dormir ahí. Está bien, ¿eh? Si no hace frío, en la pampa nomás. A ver, se va a quedar en Lambra, ¿sí? <laughs> Pobre Eduardo. ¿Ah? Creo que te vayas al <laughs> A los chicos.

Deal. cuidado, suave. Creo que se bañen, ¿ah? Se acabó la batería. El cigarro, la coca. Como pues. ¿Cómo está la suerte, pues?

señor Michel? Ah, <laughs> se acomodó. ¿Has visto mi suerte? Sí, sí, Estás <laughs> más que un zorro. Más que un zorro. Uy, también. Ahora se acomodó, ¿no? Están con fe entonces, pues con fe. Mi mamá, te la guié aquí, Por favor. Cambia, pero usted tiene más 40 minutos. ¿Algo que se va a saber? A ver, Ay, se acomodó. Se acomodó, se acomodó, ¿no? Va a terminar, ok. Vamos a un hatch. Ah, sí, ah. Ok, ok, ah. Ella es poderoso, ¿no? Ah, sí, ahí está bien Eduardo. Poco a poco, ¿no? Sí, se acomodó. Ya llegó la señal. Ya. No, es que no está compartiendo datos para transmitir. Yo tengo... Él sí está bien. Tarín Kicha. No, <laughs> tú estás en tu espacio de, de matrimonio. <laughs>